ada karikatur di Medan pernah kejadian anak kecil disuruh sholat sama ibunya nak sholat kau ah aku tak pandai sholat ma si ucok rupanya ini kata ibunya sudahlah kau ikuti saja bapakmu tu. apa yang bapak mau kerjakan kau ikuti sajalah jadi lama kalau ikut saja bisa laku berangkatlah anak ini kan sholat di belakang bapaknya jadi makmum sholat di balai bambu tidak pakai tikar bangun sujud hidung bapaknya terjepit bambu karena sakit dan kaget reflek bapak ini teriak aduh anak di belakang ingat pesan maknya ikuti saja bapakmu si anak ini malah pakai iramat aduh